Wir fangen heute ein neues Thema an. So, da steht drüber. Gesundheit geht vor. Gefahren des Drogenkonsums. Wir lesen mal kurz, was uns in dem Kapitel begegnen wird. Äh, Sarah, fängst du mal an mit dem blauen Kasten? Fast täglich stoßen wir in Medien auf Meldungen über berichtete Probleme, die sich aus dem Gebrauch von Drogen ergeben – von den schädlichen Wirkungen des Alkohol- und Nikotinmissbrauchs ist die Rede, von den verheerenden Auswirkungen der Drogenabhängigkeit, von den oft vergeblichen Bemühungen, den Drogenhandel zu bekämpfen und so weiter. Dieses Schulbuchkapitel legt den Schwerpunkt erster und zweiter Abschnitt auf die sogenannten legalen Drogen Alkohol und Nikotin im dritten Abschnitt wollen wir über die Gefahren des Konsums von Haschisch und Marihuana informieren und zeigen, was man unter körperlicher und psychischer Abhängigkeit versteht. Zahlreiche Institutionen... Ja, stopp! Da war die Rede im Text von sogenannten legalen und illegalen Drogen. Was versteht man unter legalen Drogen? Malis? Legale Drogen kann man ja auch irgendwo kaufen, in Geschäften oder so. Warum heißen die legale Drogen? Weil es geduldet wird. Genau, das sind gesetzmäßig erlaubte Drogen. Richtig. Welche hast du genannt? Alkohol und Nikotin. Ja, logischerweise sind illegale Drogen. Johanna? Vom Gesetz nicht gestattete? Ja. Welche sind das? Marihuana. es? Speed. Was noch? Speed, Crack, Morphium. Ja, so. Wir werden mal überlegen, warum das hier Thema in der Schule ist. Welche Gründe sprechen dafür, das im Politikunterricht zu machen? Ja? Ja, äh, weil ja vielleicht das, das ist ja auch nicht alles erlaubt. Sorgen ja auch Gesetze dafür. Ja gut, hat was mit Gesetzen zu tun. Chiara? Erstens sind es ja Gesetze, worüber man aufgeklärt wird. Dann, weil es ja auch Todesfälle gibt und auch Abhängige, das gibt es dann ja Bewohner in Deutschland und das schränkt dann wieder die Politik ein mit den Arbeitskräften. Da machen die ja Statistiken zu. Deswegen ist da ja auch wichtig für die Politik, wie viele Menschen an Alkohol sterben oder die abhängig sind. Richtig. Ja. Äh, es gibt ja auch Kosten, also es entstehen ja auch Kosten. Für wen? Für die, die Drogen zu sich nehmen. Ja gut, da sind die erstmal selber schuld. Du zahlst deinen Kinobesuch ja auch selber. Ja, also quasi auch auf die Politik, die dann viele Sachen ja auch der Verbraucher. Du bist auf dem richtigen Weg, ja. Wieso ist das nicht nur die Sache des Einzelnen? Weil Kosten für den Staat. Weil wenn die Polizei eingreifen muss, wegen irgendwelche Alkoholisierte, die eine Prügelei oder so haben, das kostet ja auch Geld. Und das muss ja der Staat bezahlen. Ja. Johannes? Wenn man zum Beispiel Rauchverbot, da muss man ja auch ähm, zum, irgendwie zu einem Abgeordneten oder zum Politiker gehen und die können das erst machen. Richtig. Das ist ja wieder eine Debatte im Landtag Nordrhein-Westfalen. Das Rauchverbot. Ja, es hat auch was mit Kosten zu tun. Ja, inwiefern? Du hast das schon angesprochen. Das ist auch ein finanzielles Problem. Micha? Die Krankenhäuser, wenn die Leute in den Krankenhäusern liegen, deswegen. Zum Beispiel. Oder wenn sie nicht arbeiten gehen können. Das heißt also, wir werden uns in den nächsten Stunden mit dem Thema Alkohol beschäftigen. Welche Bedeutung hat Alkohol in unserer Gesellschaft?